हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स देखिए डेटाबेस बनाना तो एक पुरानी कहानी हो गई अब डेटाबेस तो बहुत सारा बन सकता है इजीली बनाया जा सकता है ठीक है तो कनेक्टर का इस्तेमाल करके देखना है एस माई एसक्यूएल में कनेक्टर इस्तेमाल करना है जो कि माई एसक्यूएल का डेटाबेस फेच करा के दे दे हमें और हमें कहाँ पे दे दे और हमें सीधा सीधा पाइथन में नजर आए वो डेटा जो भी डेटा हमने लिया हुआ है वो पाइथन में हमें नजर आना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसके लिए सबसे पहले पाइथन ओपन करेंगे अब हमारे पास पाइथन ऑलरेडी ओपन है और इसको यहाँ पर मैं पहले क्लोज कर देता हूँ ये पुराना पाइथन है इसको मैं क्लोज करता हूँ देखिए डेटाबेस पहले दिखा देता हूँ तो ये डेटाबेस हमारे पास पहले से है देख लीजिए एम्प्लॉय डी जो मैंने अभी कुछ देर पहले लाइव क्लास लेते वक्त बनाया था और इसमें चीजें आ नहीं पा रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत थी पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक है जिसके वजह से वो लाइव क्लास लास्ट सेशन में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई ठीक है तो वो चीज जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बाकी तो अभी मैं आपको बताता हूँ देखिए वही डेटाबेस है सेम ठीक है पाथ की वजह से दिक्कत हो रही थी तो पाथ अभी सेट हो चुका है और अब हम क्या करेंगे यहां पर इस डेटाबेस को ये जो दिख रहा है डेटाबेस इसी को फेच करा के दिखाएंगे टी नाम का डेटाबेस है देख ही सकते हैं इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं इसमें एक राम दिख रहा है रमेश दिख रहा है अवेद दिख रहा है सेवा और राजीव का रिकॉर्ड दिख रहा है जो मैंने पहले इंसर्ट कराया था फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम और हायर डेट भी दिख रहा है ये सारी चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है देख लीजिए एक बार अगर दिख रही है तो अब हमको आगे का प्रोसीजर क्या करना है तो देखिए आगे का प्रोसीजर बड़ा आसान है मैंने कल भी बताया था आपको तो देखिए करना क्या है सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ मिनिमाइज कर देता हूँ और पाइथन को ओपन कर लेते हैं ठीक है हम इम्पोर्ट करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट ठीक है और यहाँ लिखेंगे MySQL MySQL dot क्या देंगे यहां पर देंगे कनेक्टर क्या देंगे कनेक्टर तो ये दे दिया कनेक्टर इस तरीके से कनेक्टर दे दीजिए और यहां पे एज डी एज ई कुछ भी कर सकते हैं ठीक है चलिए इस बार एज ई e कर देते हैं आप एज डी भी कर सकते हैं एज डी ही कर देते हैं चलिए ठीक है कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है और यहां पे con con is equal to con is equal to हमने डी लिया है ना तो डी डॉट क्या करेंगे डी डॉट लगाएंगे और यहां पे लगाएंगे कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट करना है ना तो यहां पे लगा दिया कनेक्ट और यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां लिखेंगे होस्ट ठीक है यहाँ पे होस्ट ही लिखना है आपको और यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे डोमेटेड कोर्स में क्या देना है लोकल होस्ट दीजिएगा ठीक है ना लोकल होस्ट दे दीजिएगा ठीक है तो ये हो गया लोकल होस्ट ठीक है ये जो होस्ट नेम है ये लोकल होस्ट आपको रखना है और यूजर चेंज होते रहता है वैसे फिलहाल हमारा यूजर रूट है तो यहाँ पे यूजर कर देते हैं user is equal to root अगर आप यूजर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं चेंज करने का अलग अलग कमांड होता है तो फिलहाल उस पर हमें नहीं जाना है फिलहाल हमने यहाँ पे यूजर रूट कर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पासवर्ड पे आए और पासवर्ड इज इक्वल टू क्या करेंगे हमने पासवर्ड देखिए मेरे केस में ना मेरा password Suraj one two three at the rate ये मेरा पासवर्ड है आपका जो भी हो उसी को इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है और एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी दिक्कत आती है दिक्कत कहाँ आती है कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है इंटरनेट की कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है ठीक है कहाँ आपको दिक्कत हो जाए कब आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जरूरत पड़े तो कनेक्टिविटी रखिएगा ठीक है और यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है एक बार चेक कर लिया जाए डेटाबेस का क्या नाम है तो यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है ठीक है यहाँ पे देखिए यूज एम्प्लॉय डी यानी यूज की का यूज किया है एम्प्लॉय डी नाम का हमारा डेटाबेस है ठीक है ना तो हमें अभी इंप्लॉय डी लिखना है ठीक है तो यहां पे लिखते हैं एम्प्लॉई डी जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा स्मॉल कैपिटल का ध्यान बिल्कुल देना है आपको ठीक है तो एम्प्लॉय डी नाम का डेटाबेस है आप इसको बंद कर लीजिएगा और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा अब आपको एंटर प्रेस करना है सिंपली ठीक है अब क्या करना है अब यहाँ पे लिखिएगा कर्सर कर्सर लिख दिया कर्सर इज इक्वल टू कौन सी ओ एन कौन हो गया और फिर यहाँ पे लगाइएगा कर्सर फिर क्या लगाएंगे कर्सर लगाइएगा ठीक है कौन डॉट कर्सर कर्सर हो गया और ब्रैकेट को ओपन करिएगा फिर क्लोज करिएगा क्लोज करने के बाद एंटर कर दीजिएगा जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पे लिखेंगे कर्सर कर्सर इस तरीके से लिख दीजिएगा और यहां पे लगाइएगा डॉट ठीक है और यहां पे लगाएंगे एक्सिक्यूट एक्सिक्यूट लगा दीजिएगा इस तरीके से एक्सिक्यूट ठीक है और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे अब हमें सेलेक्ट कमांड चलाना है क्योंकि हमारा डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है तो यहां पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे S E L E C T S E L E C T ठीक है सेलेक्ट कमांड पहले एक चीज दिखा देता हूं देखिए सेलेक्ट कमांड चलाएंगे क्या क्या हमें चाहिए हमें चाहिए फर्स्ट नेम देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम है कि नहीं पहले एक बार चेक कर लीजिए ठीक है यहाँ देखिए फर्स्ट नेम है ना ऊपर टाइटल में क्या है फर्स्ट नेम और यहाँ लास्ट नेम है और हाई डेट है ठीक है ये सारा डेट हमने उसी वीडियो में डाला था जो अभी लाइव लिया था थोड़ी देर पहले उसी में डाला था ये सारा ठीक है तो अभी हमने कर लिया है ये अब फर्स्ट नेम करना है देखिएगा स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए ये चीज आपको ध्यान देंगे फर्स्ट नेम हो गया ये फर्स्ट और यहाँ पे नेम तो नेम का जो एन है ना वो हमारा क्या है वो हमारा स्मॉल है तो यहाँ पे भी हमको स्मॉल ही रखना होगा ठीक है तो नेम स्मॉल हो गया और कॉमा दे देंगे और फिर यहाँ पे लास्ट लास्ट और फिर यहाँ पे फिर क्या देना है नेम एन एम नेम दे दिया फिर यहाँ पे कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद अब क्या आएगा हायर डेट आएगा हायर डेट तो ये लिखा हायर अंडर स्कोर D A T hire date डेट भी आ गया ठीक है अब इस पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है तो यहां पे सेलेक्ट कमांड तो ऑलरेडी लिखा है फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है तो एम्प्लॉयटी से तो पूरा सेलेक्ट करना है तो आप लिख दीजिए एम्प्लॉयटी डायरेक्टली लिख दीजिए एम्प्लॉयटी नो प्रॉब्लम ठीक है एम्प्लॉयटी लिख करके क्या करना है आपको एम्प्लॉयटी लिख करके डबल एंटेड कोर्स को क्लोज करिएगा और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा ठीक है क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा डाटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाइए इज इक्वल टू का और हम देंगे कर्सर कर्सर क्या देंगे कर्सर ठीक है कर्सर डॉट अब हमें क्या देना है फेच ऑल फेच ऑल हम पूरा ही डेटा फेच कराना चाहते हैं हम एक नहीं कराना चाहते हैं फेच ऑल दे दिया हमने फेच ऑल फेच ऑल दे दिया ठीक है अब पूरा ही डाटा तो फेच कराना चाहते हैं तो फेच ऑल दे दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और डाटा को प्रिंट करा दिया तो डाटा हमारा ऑब्जेक्ट है अब इसको प्रिंट कराते हैं देखते हैं किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या करेंगे कनेक्टर के नाम से सेव करते हैं कनेक्ट कनेक्टर ये देखिए कनेक्टर के नाम से सेव किया डॉट पी लगा दिया अभी इसको सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए ये चला तो देखिए पूरा ही डेटा पेच होके आया है लास्ट रिकॉर्ड राजीव पांडे का है ठीक है फर्स्ट रिकॉर्ड राम सिंह का है तो देखिए ना यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रिकॉर्ड किसका है Ram Ram Singh Ram Singh first name last name दोनों है ना और लास्ट रिकॉर्ड किसका है राजीव पांडे कुल मिला के कितने रिकॉर्ड है one two three four five check करते हैं फाइव हमारा है कि नहीं तो ये देखिए राम सिंह पहला रमेश पांडे दूसरा आबेद खान तीसरा और यहाँ पे शिवा पांडे चौथा और यहाँ पे राजीव कुल मिला के हमारे भी पास तो पांच ही है तो अब हम क्या करते हैं अब हम ये चाहते हैं कि डेट के हिसाब से ये आए डेट के हिसाब से यानी बिटविन नाम का एक कीवर्ड लगाएंगे बिटविन नाम का एक फंक्शन लगाएंगे और उसके हिसाब से हमारा काम हो जाए बस हमें इतने ही की जरूरत है दिखाई दे रहा है सब कुछ ठीक है अब क्या करता हूँ यहाँ से इसको रन करवाता हूँ अब रन करवाता हूँ देखिएगा अभी रन करवा दिया तो क्या क्या आया हुआ है देखिए जरा बिटविन मैंने किया था ना तो एक सात से लेकर तीन तीन तक किया था ना तो तीन एक सात से तीन अब देखिए एक सात वाला डेट आया है देखिए एक सात दो हजार तेईस फिर यहाँ पर एक साथ दो हजार तेईस आया है यहाँ पे दो नौ दो हजार तेईस आया है और एक सात दो हजार तेईस है कौन सा नहीं आया है उसको चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आइए यहाँ पर देखिए तीस पांच दो हजार तेईस वाला यहाँ पर देखिए तीस पांच दो हजार तेईस एक सात दो हजार तेईस एक सात दो हजार तेईस ठीक है और और कौन सा था बिटवीन तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक सात दो हजार तेईस है ना फिर देखिए जो जो एक साथ 2000 अब यहां पे देखिए ये ये रिकॉर्ड देखिए ठीक है इस, तो ये देख सकते हैं ना इतने ही का रहेगा मतलब जितना दिया गया उतने ही का रहेगा ठीक है ना तो इस तरीके से ये करेंगे उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी